Вітаю! Ну, так знову показую вам ефект. Ефект електричний, якого я ще не, знаю, не знайшов пояснення. Я вставив такий сердечник більших розмірів від батарейки. Тобто він займає місце менше, ніж е, на одну треть цієї батарейки. Нової я зібрав. електроліт, <coughs> обмотав сітки, обмотав фольгою для контакту. Один контакт <coughs> зовнішній алюміній, цей це сердечний стержень. Тепер переключаємо на ток. Ток у нас 200, шкала 200 миллиампер. ну, зростає. При ударах значно швидше наростає. Тобто не важливо навіть е, повний контакт з графіта, з електролітом. Сам е, стержень не має тут е, ніякої ролі, він виконує роль контакту электропроводность по електропровідність по електроліту достатньо, щоб підтримувати ток. 21 мА. І так буде триматися дуже довго. тобто повинен падати, а він самопідтримується. Яка тут природа цього явища? Ну от я ще відключу. Як бачите, все перезірвано, ток сразу впав. Я ударяю по сердечнику. И він уже 20. 21 миллиампер. Тут е, всередині там у мене ось графіт, вернее уголь і графітові сердечки. Ну от коли я торкнувся, металу, то ток уменшився. Удар. А, то було за КЗ. Я зробив КЗ. Ось як бачите, ток тримається. Ну тут від контактів залежить. Тобто, якщо процес запускається, він самопідтримується. Ток наростає. Як не дивно. Повинно бути все наоборот. Навпаки. Как я знаю, нас смотрят с России. Сегодня ночью прилетела ракета от братьев, освободителей. Десятки домов зруйновані, є жертви. Прямо жилий квартал. Братья освободили. Е, так, як ви бачите, процес самопідтримується. Я э, спеціально знімаю довго, щоб показати, що ток тримає. Це елемент, який вже менших розмірів, ніж на відео, в прошлом відео. Два рази менше. Ток ще більше. Тобто е, ефект е, ще краще в невеликих об'ємах. Об'ємі Ну це, мабуть, пов'язано з... Е, не знаю. Я ще не знаю, з чим це пов'язано. Я просто демонструю. Він даже зростає уже 22 миллиампера. Це сітка, це звичайно е, стекловолокно. Ту, що штукатурку роблять. От металом тільки торкаюсь, ток падає. Тобто дивно. Навіть новий елемент підключається на ну, це контакти, мабуть. Сетка забита електролітом зверху фольга. Ну, якщо зможете повторити, будь ласка, я показую цей ефект, щоб всі звернули на це увагу. Нам потрібна не стільки напруга, скільки ток. Полвольта тут є. Значить, е, всі джоуль-вори будуть працювати. Схеми по підвищенню напруги. Головне мати ток. 22 мА на такий маленький елемент. І саме цікаве те, що він не падає. Я робив набагато більше елементи. І при цьому спочатку ток, ну, скажімо, він падає майже до нуля. Великий елемент, а ток падає. Він встановлюється швидко, ну не дуже швидко. А ж погано. Ток. А здесь тут элемент набагато менше. Тобто ефективність цієї речевины, яка в электролите, тут и чепуха, ну приблизно сколько сюди влізе? Піврюмки электролита.